siku nyingine tena kupitia Daktari Kiganjani unapata nafasi ya kupata elimu ya afya kwa ujumla, na leo tunaangalia hasa ni vyakula gani ambavyo vinaweza kumwongezea hamu ya kufanya tendo la ndoa au wakati mwingine kumwongezea mwanaume au mwanamke nguvu ya kufanya tendo la ndoa. Anatoria Gabriel niko hapa, lakini Dkt. Ayubu Msalilwa ndo ambaye anaenda kutoa elimu hii kupitia chaneli yetu hii ya Daktari Kiganjani siku zote, ambayo imekuwa ikikufikia kiganjani mwako. Dkt. Ayubu Msalilwa, hem, tufahamishe hasa, ni kweli kuna vyakula ambavyo mwanamke au mwanaume akivitumia vinaweza vikamsaidia kupata nguvu au hamu ya kufanya tendo la ndoa, ama hili swala linatazamwaje? Hili swala kitaalamu tunaliangalia kwa namna tofauti kidogo. Ili kusudi uweze kuwa na nguvu ya kufanya tendo la ndoa, wanahitaji vyakula ambavyo vitakuongezea stamina au nguvu katika mwili wako. Nguvu ya mwili wako inatoka wapi? Inatokana na kuzunguka kwa damu kwa kiwango kikubwa katika mwili wako, na hivyo basi kuna ushirika wa chama cha madaktari wa moyo wa Marekani, American Heart Association, ambayo walitoa takwimu na kuweza kuorodhesha baadhi ya vyakula ambavyo vinaweza vikasaidia mtu kuweza kufanya mzunguko wake wa damu ukawa mzuri na kuboresha ufanyaji kazi wa moyo. Sasa vyakula hivyo ni pamoja pia na vyakula ambavyo ni vya, vina matunda na mboga moga, vyakula vitokanavyo na mbegu mbegu, pamoja na vyakula ambavyo vitakuwa vina tunaita fiber kwa wingi. Yani nikisema fiber namaanisha vyakula ambavyo vinaweza vikawa vina kamba kamba mbalimbali. Pia tutaongelea mbegu hapa, mfano zile mbegu zinatokana vyakula vyenye mafuta, mfano kama vyakula kama alizeti na kadhalika, lakini pia vyakula vya baharini pamoja na vyakula ambavyo ni jamii ya miku kunde. Kwa hiyo utafiti uliendelea zaidi na kuweza kugundua kwamba kama mtu atatumia vyakula hivi anaweza akajiondolea uwezekano wa kupata yale magonjwa ambayo yanasababisha wanaume washindwe kuimarisha ule uume wao wakati wa kufanya tendo la ndoa, na pia Vyakula hivi vimeonekana kwamba vinaweza kuongeza kuzalishwa kwa zile homoni au tunasema vichochezi ambavyo vinakuwepo kwenye mfumo wa mwanaume ili kuweza kuzalisha mbegu za kiume nyingi na ile zile, zile vichochezi ambavyo vinahusika katika tendo la ndoa, lakini pia na kwa wanawake pia. Ni vyakula gani sasa ambavyo vinaweza kumwongezea mtu hamu ya kufanya tendo la ndoa? Hapa vyakula vikubwa ni kwamba hivi hivi vinaongeza hamu ya kufanya mapenzi kwa kuongeza kiwango cha ile kile kichochezi chezi au homoni ya testosterone ndani ya mwanaume mara nyingi. Sasa vyakula hivi ni pamoja na vyakula vya majini ambavyo hapa tunaongelea, kuna vyakula kama kaa, kuna kamba, kamba koche, ah, nyama nyekundu, alafu vyakula ambavyo vinatokana na mbegu, ah, kwa mfano karanga, vyakula ambavyo vina vitamini E kwa wingi. Sasa hapa vyakula hivi vikichanganywa na vyakula ambavyo vina madini mengi ya zinki, unapata ule mchanganyiko ambao unatakiwa. Labda niongelee kidogo kuhusiana na zinki. Zinki ni mojawapo ya madini ambayo yanapatikana kwenye vyakula ambayo kazi yake kubwa yenyewe ni kusaidia katika uumbaji wa seli, inasaidia katika kuongeza nguvu kwa kuongeza uharakishaji wa vile vimeng'enya vya mwili kufanya kazi kwa wingi, lakini pia inasababisha seli zile ambazo zinatengenezwa ziweze kukomaa kwa haraka pamoja na kuboresha mfumo kinga wa mwili. Sasa vyakula hivyo vyote ambavyo vinakuwa vina zinki kwa wingi vinasaidia sana sana kuweza kuongeza nguvu, kwa sababu vinaimarisha mfumo mzima wa utengenezaji wa seli. Ambapo hapa unaongelea vyakula vipi? Vyakula hivyo ni, ni pamoja na kama nilivyoongea vyakula vya majini, lakini pia tunaongelea hapa kiungo kama tangawizi, kina zinki nyingi sana, lakini pia kuna vyakula vingine ambavyo vinapatikana kwenye mizizi, kwa hivyo kama mihogo imelimwa sehemu yenye zinki nzuri itakuwa ni mizuri na kadhalika na kadhalika. Na kundi la mwisho la vyakula vinavyohusika hapa ni vipi? Kundi la mwisho hapa la vyakula ni vyakula ambavyo vyenyewe vinasaidia kuweza kuboresha ule mfumo mzima wa kusimamisha uume, kuufanya uume uendelee kusimama wakati wa tendo la ndoa. Na hapa watu wengi wana shida ya kwamba uume wao unaweza ukasimama kidogo tu, baadaye ukarudi chini, kwa sababu ya kukosa vyakula ambavyo vina vina uwezo wa kusaidia hilo. Hichi ni kitu kikubwa ambacho kinasababishwa na vitu vingi sana. Inaweza ikasababishwa na msongo mkubwa wa mawazo, inaweza ikasababishwa na magonjwa, inaweza ikasababishwa na kupungukiwa hamu ya kuchangamka mwilini mwako, lakini pia utafiti unaonyesha ya kwamba kwa asilimia zaidi ya kumi na nne inasababishwa na shida au kwenye upande wa vichochezi au homon tunasema. Sasa kuna vyakula ambavyo vinaweza vikakusaidia kuweza kurudisha ile sehemu ambayo homoni zimeshindwa kufanya kazi kazi au tatizo ambalo halitokani na stress wala halitokani na depression tunasema ule msongo mkubwa wa mawazo na um, kushindwa kuwa na hamu ya, kuchangamka au kujisikia raha kwa hivyo hapa tunaongelea matunda matunda yote unayoyafahamu yanaingia hapa yanasaidia sana kuweza kufanya ume wako uweze kusimama imara wakati wa kufanya tendo la ndoa hapa tunaongea matunda yote nitatolea tu mfano matunda machache matunda ambayo ni, ni aina ya michungwa hapa naongelea limao naongelea chungwa, naongelea chenza, nitaongelea zabibu, apples, ah, matofaa, alafu kuna zile pilipili zote, pilipili hoho, pilipili eh, kijani, pilipili ya njano Alafu kuna chai ile ya kijani kabisa na ile chai nyeusi zinasaidia kuweza kuongezea nguvu hizo hapo. Kitu kingine cha msingi sana ni kwamba tafiti zimeenda mbali zaidi na kuongeza kwamba kwa ndugu zetu, dada zetu, ulaji wa chocolate chocolate hizi za kawaida ambazo zinauzwa madukani, unasaidia sana kwa wao kuweza kuongeza hamu ya kufanya mapenzi, kwa sababu mwili wake unapokuwa amekula chocolate unafanya choko kinakwenda kuongeza damu ile kuweza kuzalisha kitu kinaitwa phenyl ethyl amine, ambazo hizi zinachanganyikana na ile kile kichochezi ambacho kinatoa furaha au kinaitwa serotonin mwili mwilini mwako, na hivi kwa pamoja vikitoka vinafanya ile mudi au ile ile hamu ile hali yako ya kutamani kufanya vitu viongezeke, na vitakapokuwa vimeongezeka, utafiti unasema ya kwamba mtu anaweza kufurahia zaidi tendo la ndoa, na utafiti mwingine umekwenda mbali zaidi na kuona tunaona kwamba wanawake wana receptor, wana vipokezi maalumu kwenye ubongo wao ambazo vinaweza vikasoma uwepo wa hizo chocolate, lakini wanaume hawana kwa hivyo na maana wao chocolate itaweza kuwaongezea hamu na kuweza kujisikia vizuri kabisa kuliko mtu mwingine lakini tusiache tu vyakula hapa tunaongea vitu vyote vya msingi mtu anatakiwa kupumzika muda wa kutosha anatakiwa angalau masaa saba anatakiwa kula vizuri kama tulivyokwisha kuongea anatakiwa kunywa maji ya kutosha na sio maji peke yake anatakiwa kuhakikisha ya kwamba anaruhusu akili yake iweze kupata lile kama chujio niseme yani muda ambao anaweza anaweza akafurahi muda ambayo anaweza akawa ah, wakati mwingine yuko bize, yani asiwe mtu ambaye anafanya kitu kimoja muda wote ambao kinamuumiza kinaumiza ule mfumo wake wa akili. Kwa mfano mtu akiwa serious sana, achanganyikani na watu, afurahi na, na watu, wakati mwingine anafanya kazi, lakini wakati mwingine unakuwa anapata muda wa kuweza kuongea na watu, kubadilishana mawazo, inasaidia sana. Na zaidi ya yote tujitahidi kuwa kwenye mahusiano ambayo yana, yana afya, kwa maana ya kwamba unapokuwa na, na mpenzi wako jitahidi nunulie zawadi siku moja moja, sio lazima uweze kuna vitu vya bei kubwa. Nunua hata pipi, nunua hata chochote kile ambacho utafurahia. Zawadi inaonyesha kwamba unamfikiria. Amtoe out ukiwa unaweza, enda naye, furahi naye, cheka naye unapokuwa na matatizo kaeni myajenge. Vitu vyote hivi vinafanya ile afya yenu ya tendo la ndoa iwe inazidi kuimarika, na kwa kufanya hivyo tendo la ndoa likizidi kuimarika, inamaanisha kwamba mtaweza kuwa na, na furaha kwenye maisha yenu, kwa sababu matatizo hayawezi kukosekana, na furaha kidogo itawasaidia muweze kufurahia ile tendo kwa pamoja. Kazi yetu ni moja, kuhakikisha tunakupatia elimu ya afya kila inapohitajika. Tunapatikana kupitia chaneli yetu hii ya Daktari Kiganjani upande wa YouTube, lakini pia Instagram tunapatikana kwa jina moja la Daktari Kiganjani. Subscribe ili kupata updates elimu kwa ujumla kwa saa 24.